Ai, ai, deixa eu acordar aqui. Hum, acho que eu vou trocar de roupa. É essa aqui? Não, essa. Tá, agora eu vou acordar Mel. Melissa, Melissa, Melissa. Melissa, acorda. Nossa, também não era pra me acordar assim, era né? Era pra te acordar assim. Ah, então vai lá e faz o café então que eu tô com fome. Você quer que eu faça o café? Tá bom, mas vai acordar a Vivi. Tá, tô indo. Vivi! Mulher, Ai, que, que susto foi esse? Calma, deixa eu trocar de roupa. Tá, vamos comer. Vem, galera. Eu vou chegar primeiro, hein? O que vocês querem? Cadê minha uva? pegar o pãozinho. Aí o ovo. Aí. Ah, vai logo! Toma, toma, toma, toma aqui, ó. Já já, quero logo minha uva. Vivi, por que tu não come uva? Mas é isso que eu tô pedindo até agora? Acho que eu vou comer esse abacaxi. Pronto. Depois a gente pode ir no pet shop, né?